泪旁歌，谁知啊晓？啊，而姬妻病，苦难料。令定愿望，只为把佢情深惜阿了。牺牲为爱，断情妙。唉，今日来到宁恩之前，收作黑莲嘅爱呀 Thank you. 白花花衣，整洁的衫的衣，黑 dâu cây tiêu quan nè 恩怨只叫了，呢个无啊眼中嘅事未许为猜啊。 不到愁。

一念到妻病而态，顿觉子黄金需要啊。 无阴功啊你，你需何意？知否来？ Thank you. 有有兒記否當日約會？難言。 凭你薄行相加，唯有黯然苦笑。 Thank you.

viên hầu chiến bất kiêu trấu ô pháp vì trời ngõ di liêu ấy dàn đột tâm thông ngờ phương dầm cao răng hành điều quầy dâu phú sao màu kim ngâm phá thèm à, 我唔知為自殺啦，我知我心實未負啊，我。